mukanya nggak asing tapi ya kita pernah ketemu nggak sih? Salah orang kali mbak. Bi, apa ini ya? You too. Repair my heart cause of the damage that's been made. Oh, kalian pacaran. Me to share what's left unsaid. Yang di pikiran kamu tuh cuma kamu, kamu, dan kamu. Egois tau gak?